千湖山兮，拨开云雾见光明。梦里花开牡丹亭，幻想成真。 敦煌为远行，的东北东，这民族的海岸线像一支弓。南车向像五千年来建设的梦，我用手臂拉开这整个土地的重。蒙古高原南下的风，是些什么内容？汉字到底懂不懂？一样肤色和面孔，跨越黄河东登上泰山顶峰。我山西，西北风，晒成一层古铜。游客。 把天地拆封，将唱将睡掏空，人在古老河床最变中。我右手那开了天，化身为龙。把山河重新移动，天边裂缝。将东方的日出调整了时空。回到洪荒，失去配，制操纵。我右手那开了天，化身为龙。那大地心脏汹涌，不安跳动。全世界的观众只剩下眼中。等待英雄，我就是那条龙。我右手那开了天，化身为龙。把山河重新移动，天边裂缝。 向东方的日出调整了时空，回到洪凰，失去配，制造纵。我用拳拉开了天，化身为龙。那大地心浪汹涌，不安跳动。全世界的表情只剩下眼中。等待英雄，我就是那条龙。 热血龙，开了天，火烧龙，龙，把山河龙，龙，龙，动龙，龙，裂缝，将东方的日出调整了时空。回到龙，龙，去支配龙，龙，龙，我龙，龙，龙，开了天，龙，龙，龙，龙，那大地心脏龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，世界的龙，龙，只剩下龙，龙，等待英雄，慢着，我就是那条龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，调整了时空，调整了时空。去支配龙，龙，龙， 我就是那条龙。